Semua candlestick ada maknanya. Mahirkan satu jenis candlestick bottom cash tidak susah. Bantu anda bottom cash rezeki dengan cara yang tersenang. Hari ini Alex mengajarkan sama anda technical analysis dekat posisi terendah. Ikut candlestick bagaimanakah untuk carikan EP masa pullback. Untuk sekarangnya, Alex kena beritahu sama anda. Kenapa kita perlu untuk mengetahui manakah adalah zon tertinggi sebelum kita menjadikan pullback. Okey, so dekat sini boleh nampak 36 hari boleh menyebabkan anda rugi dengan besar. Dengan kenapa kita nak tahu zon tertinggi sebab dia boleh kejar, dia boleh cabut dekat tertinggi, take profit yang tertinggi. Jauhi daripada tersangkut daripada pasaran tu. Okey, dengan seterusnya macam begini pun tahu sama anda masa yang sudah lepas lama pun tak boleh menyebabkan anda cover balik anda punya kerugian 78 hari you boleh rugi lebih daripada 20% so inilah tahunnya zon tertinggi adalah sangat-sangat penting kepada semua pelabur saham yang ada dalam pasaran sekarang ini ini adalah corak-corak candlestick untuk menentukan harga tertinggi. Untuk sekarangnya aku nak tahu ke beritahu sama anda. Ini adalah candle kedua. Ah, ha, biasa kalau kita nampak hari ke- kedua ini adalah harga tertinggi. Lepas tu dia tutup dengan rendah. So ini kita ambilkan ini kala ketiga adalah merah dan tutup lebih awal, lebih bawah daripada candle yang kedua ni. Ini adalah kombinasi corak sudah sampai harga tertingginya. Okey, so dekat sini adalah untuk menentukan kepada anda macam mana untuk membezakan dia punya kuasa untuk trend. So kalau contohnya dekat sebelah kiri dekat situ, you boleh nampak lah. Eh, ini adalah semakin bawah dia tutup lagi bawah dekat sini ha, dan hari terendah tu ia adalah lebih le- kuat dia punya terkuasa dia Okey, so dekat sini boleh nampak dekat sini dia tutup lah lebih bawah dia Nah, dekat sini bawah dia. Dengan ini dia punya body tutup dekat harga yang terendah dalam hard candle yang pertama. Dengan ini adalah dia tutup sama-sama dengan ini harga yang sebelumnya. Dengan ini dia punya echo sentuh juga harga yang paling rendah dengan hard candle yang pertama ni. Dengan ini adalah kuasa yang terendah. Maknanya dekat sini adalah candle dia adalah dekat dalam candle nombor dua. so dekat sini you boleh menentukan ini dia punya ketinggiannya sangat kuat atau kurang kuat atau semakin yang rendah ok so dekat sini you kena TP dekat zone tertinggi tapi TP sepatutnya lagi penting daripada untuk EP nya ini adalah formulanya kenapa dia EP lagi kurang penting berbandingkan dengan TP so ini kita punya target price kita tengah ter- take profit dengan tempat yang betul so baru boleh membawa membawakan anda untuk dapatkan rezeki yang paling besar ni so sebagai contoh dekat sini adalah untung besar rugi kecil semua dekat sini kena mahirkan untuk cara TP yang betul sahaja sebab kenapa walaupun you boleh masuk dengan satu saham dengan satu EP dengan tempat point timing yang sangat cantik tapi kalau keluar dekat timing yang tak betul you akan menyebabkan anda pun untung kecil sahaja so kita yang dekat sini kita nak carikan untuk rezeki yang terbesar ok so dengan seterusnya dengan sini juga ya yeah, ini adalah rugi kecil dengan rugi besar ha, so ini kalau TP yang tak betul akan menyebabkan anda rugi sampai sangat besar juga ok so dekat sini kita nak ajarkan sama anda macam mana untuk pergi carikan EP-nya enter point uh, untuk masa pullback. So kita ambilkan contoh dekat sini. Masa dia punya candlestick yang pertama ini adalah candlestick yang tertinggi. Okey, so dengan sini corak ketiga ni adalah uh, itu suatu kepala kan Okey, so dekat sini kita nampak ini harga tertinggi adalah nombor pertama Okey, nombor pertama lepas tu dia diikuti kita boleh kira 234 kalau ini semakin setul semakin bawah ya dia sambung menurun ini adalah peluangnya so kita kena cari masa teknikal rebound candle ke S ni ah, sudah lepas 3 hari lepas 3 hari punya tertinggi so masa ini sudah dah sampai so ini adalah EP yang sangat cantik tapi ini ES dia ah, adalah berlantun adalah cruising dia lebih tinggi daripada tutupnya yang hari sebelumnya Okey, so ini adalah lepas tu dia akan membawakan anda untuk dapatkan rezeki yang sangat besar. So ini pun sama juga. Kenapa dekat sini dia tak berjadi? Eh, harga tertinggi dekat satu. Ah, dekat sini 2 3 4. Eh, 2 3 4 3 hari ni ah berturut-turut turun kan. Okey, so kami dekat sini kenapa dia tak boleh beli dekat S? Ah, sebab ini S dia tak tertutup dekat harga yang tertutup dia. Ah, ini bukan green candle tapi green candle ini adalah menipu. Okey, so ini adalah sepatutnya hari ini tak ada menaik di harga tu. So kita kena tunggu dia punya closing lebih tinggi daripada sebelum hari itu tertentu. Okey, so untuk dengan sini boleh rujuk juga untuk KEN Index KLCI sebab kita sentiasa kena berlabuh ikut trend yang menaik lagi menaikkan anda punya kesanan jangan sentiasa kita pergi melawan trend kita follow trend kita lagi senang untuk carikan rezeki so untuk sekarangnya aku berbandingkan kepada anda KLCI dengan stok yang I mentionkan tadi I tunjukkan tadi you boleh nampakkan dia eh masa KLCI lemah ya ini saham dia, dia tak bergerak juga tapi kalau KLC dia tengah menaik, ya, ini membagikan anda satu peluang yang sangat cantik untuk dapatkan rezekinya. So, inilah sentiasa rujuk kepada trend yang betul baru kita pergi berlabur, boleh membantungkan anda untuk menaikkan keberkesanan untuk pelaburan anda. So, kalau anda nak belajar lagi lanjut, dipersilakan untuk like and subscribe saya punya video ini. So, nanti saya akan mengajarkan sama anda untuk strategi yang lebih advance dalam labur saham.